Рекомендую, отличный подарок как для взрослых, так и для детей, особенно в преддверии новогодних праздников. Музыка уже играет, а минут 20. Эй! Ты устроил вечеринку танцев? Костюмированную без меня?